Good morning, sì, qui eh, sono praticamente le 11 e quando io in questi casi certo non proprio una mattina prestissimo, mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, oh, semplicemente. Oh, semplicemente. David, sì David, perché non David? David Lynch, it's June 15, so Ridide the alpha June. 2022 and it's uh, it's um, Wednesday, sorry, io ho fatto un errore, ho detto che era Wednesday, ovviamente era Tuesday. uh, <laughs> and here in Naples, uh, clear, clear morning this moment, very still right now, 84 and 2 Fahrenheit around 29 Celsius. This means that this day really, really, really, really soft like in this, in this, in this period and also over because it seems more a summer climate than a spring limit. D'altra parte ormai tra poco è eh, stata estate, quindi questo è anche più normale. As Riccardo di video, tu sai noi fa duit, battini chiese fa duit, solo questi separa, separate from this so eyes open, if you're interested. Anyway, as he and you all just see from the green roller shooter, eh. you can see anything. <laughs> e quindi già sapete perché c'è la green roller shooter, comunque ve lo dico io, I think that this, atmos eh, that this afternoon atmosphere, come quasi sempre in estate, potrebbe quasi certamente salire. But the really important thing with this atmosphere, comunque ormai è presente pomeriggio, e dico così, is that today we have, today we have, those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful Those beautiful blue skies and golden sunshine I think all along the way ovviamente all along the way qui sempre meno ore intendo soprattutto pensando agli amici americani perché eh, abbiamo un orario come sapete completamente diverso bene speriamo di continuare così in questo trend anche domani per cui say the this so from the mythical window with the orange red blue water curtain behind me minis this and it's Green roller shooter Green roller shooter <laughs> in Armenia in this in quasi tutta l'estate and finally from Mythical Keyboard Yamaha GX 640 IPG IPG 625 Eh, grazie dei Molde People, Volvo, Ciande Riporsi, un saluto davvero a tutti, indolso, I hope you have great breakfast. Io la farò tra poco. Il mio stomaco brontola come sempre, non so se lo sapete, ma soprattutto spero possiate consolarvi con la vostra bella colazione se il tempo che si è brutto alle vostre parti. Non che, come ripeto sempre, non ci consoliamo sempre, anzi, tra l'altro, le due frasi, consolazione e colazione, se dette in italiano, cioè due parole, scusate, fanno anche rima, ma io quando il tempo è brutto personalmente non so perché mi consolo ancora di più. I'll see you in the video tools I think of yesterday perché in realtà ho dimenticato di precisare che metto quello di ieri oggi ma comunque in generale non credo di avere cose da pensare uh, sì or tomorrow